Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Silván y bienvenido a mi canal Doctor RCC. Este es el primer video de una nueva sección que eh, titularé Cómo empezar en YouTube, en la cual estaremos viendo cómo podemos trabajar en la plataforma y aprovechar los beneficios que nos brinda el tener un canal de YouTube. ¿sí? Eh, los beneficios principales no sé la razón por la que estés viendo este video es que quieres tener eh, mayor exposición, llegar a más personas o lo que muchos hacemos aquí, eh, hacemos contenido para ganar dinero eh, por medio de los anuncios de YouTube. Sin embargo, YouTube es un negocio que va más allá de los anuncios, de los comerciales que pasan a través de los videos. YouTube tiene más herramientas por medio de las cuales puedes monetizar tu canal, como por ejemplo las membresías, eh, tiene también los anuncios gráficos o visuales, tiene también los super stickers, los super chat y una infinidad de herramientas que te van a ayudar a ganar dinero y de esta forma aprovechar muchísimo más tu canal, ¿sí? Pero antes que nada, lo que muchos me han estado preguntando, eh, tengo gente que me escribe y que me pregunta, oye, ¿cómo puedo empezar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para empezar en un canal de YouTube? Pues de primera eh, mano, lo que tienes que hacer es crear tu canal, ¿sí? Si no creas tu canal de YouTube, no vas a poder eh, empezar, ¿sí? Este es el primer paso hay muchas personas que se detienen porque dicen es que yo no tengo una laptop, es que yo no tengo una cámara HD, es que yo no tengo un buen micrófono. Eh, se ponen distintas limitantes que sinceramente yo lo he comprobado de forma personal, no son una eh, limitante real que pueda existir. Yo empecé con el micrófono de la lab, luego cambié de micrófono y hemos ido em, avanzando poco a poco. Esto es gradual, no es de la noche a la mañana. Eh, empecé mi canal en YouTube hace muchísimo. Eh, lo empecé, ¿qué eh, que será en el 2017, 2018. Pero no le había puesto interés hasta que vi que un video empezó a tener y a tener y a tener visitas. Y entonces pues me llamó la atención y decidí hace apenas un año, exactamente en abril en abril o en mayo del año pasado, del 2020, eh, decidí empezar en YouTube y ahí fue cuando empecé a crear contenido de forma constante a través de mi canal de YouTube. ¿Sí? Ahora, eh, como yo les decía, no se trata de tener todas estas herramientas. Puedes empezar con tu celular, puedes empezar con lo que tengas disponible. Eh, yo empecé con la webcam de la laptop. De hecho, mis primeros videos, si ustedes observan aquí en mi canal, mis primeros videos se ven muy borrosos, el audio se escucha raro, se escucha lejos, pero eh, conforme pasa el tiempo vas aprendiendo y vas mejorando y puedes ir eh, ampliando eh, tu conocimiento sobre cómo trabajar en YouTube, ¿sí? Ahora, YouTube te pide unos requisitos indispensables, te pide dos requisitos primordiales que tú vas a necesitar cumplir sí o sí sea, no hay de otra para poder monetizar o empezar a ganar dinero en tu canal, ¿sí? Mm. Requisito número uno, que tengas mínimo mil suscriptores. Tienes que llegar a mil suscriptores para que eh, YouTube te tome en consideración. Y número dos, que se tiene que cumplir prácticamente eh, junto con el de los suscriptores, tienes que tener un mínimo de 4.000 horas de reproducción públicas. 4.000 horas de reproducción. Al principio se escucha feo, se escucha lejos, tú puedes decir 4.000 horas, estamos hablando de 200, ¿qué? 6 eh, por 4, 24, 240 mil minutos de reproducción. Es una cantidad enorme de minutos que tienes que acumular en reproducción de YouTube. Pero yo te lo digo, eh, yo desde mi perspectiva personal te lo comparto, sí se puede. Sí se puede lograr, es cuestión que le pongas empeño, por eso yo te invito a que si tú quieres iniciar en YouTube, lo hagas desde ahorita, porque entre más rápido inicies, más estarás cerca de la meta de ir completando esas horas de reproducción, ¿sí? Y esos suscriptores, ¿sí? Entonces, aquí en este canal les estaré apoyando eh, brevemente desde mi experiencia. Soy un canal pequeño, apenas acabo de pasar los mil subs, Em, soy un canal pequeño como tal, pero te puedo ayudar para que vayamos de la mano unos con otros, ustedes conmigo, y yo te vaya diciendo cuáles fueron las eh, cuestiones que yo me fui encontrando a lo largo del proceso para eh, trabajar con YouTube. ¿sí? Eh, actualmente ya cumplí la meta, ya estoy trabajando, ya soy socio de YouTube después de un año de trabajo. Y tal vez lo hubiera logrado más rápido, pero no le puse el empeño necesario, no estuve constante, pero lo logré, ¿sí? Lo logré y aquí estoy y si te digo yo puedo, tú también puedes, ¿sí? Actualmente, hoy, al día de hoy, mi canal recibe 6 a 700 visitas diarias. Vamos a ir avanzando poco a poco. Y con esas visitas diarias, yo logré el objetivo. Entonces, también puedes lograrlo. Te invito a que te suscribas a mi canal, que dejes tus comentarios, que actives o que des clic en el botón de like y que me ayudes a compartir este video porque si este video veo que empieza a tener flujo de visualizaciones, seguiré compartiendo más sobre esta nueva serie de videos para que puedas crecer y trabajar en YouTube. Mi siguiente video eh, será cuánto tarda YouTube una vez que ya cumplí eh, con los requisitos, cuánto tarda YouTube en aprobarme como socio, cuánto tiempo tarda, cuál es el proceso y en un siguiente video estaré hablando de cómo monetizar YouTube desde mucho antes de ser aprobado. Eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo, que me mantuvo eh, motivado y que también me dejó muy buenos ingresos, pero estos son tips que les iré pasando a lo largo de las visualizaciones de este video. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.